Возвращусь я снова в детство, В липовые те аллеи, Где мое живет наследство, Где деревья повзрослели, И деревья пышных кленов, Там осела тихо осень, Золотистая узора, Где смог меня уносит, Обозначить день озявший незаметную потерю Лист упал такой уставший На тропу среди аллеи Осень детства заиграет Меж деревьев олимп и кленов Очень жаль, но так бывает И тускнеет олимп узоров И меня с листвой уносит Золотистое мгновение Там, где кружит тихо осень Где ее прикосновение Детство осени закружит Мысли в детство полетели Осень тихо наружу С листьями кружилась в аллее И меня с листвой носит Золотистое мгновение Там, где кружит тихо осень Где ее прикосновение Детство осени закружит Мысли в детство полетели Осень тишину нарушит За листьями кружатся валерии счетов возможно мало. Вспомнить нищую эпоху, тот осенний детство запах, беспризорную дорогу. И сказать определенно, я нисколько не жалею, на землист упал невольно, желтизною крыл аллеи. Листопад, когда утихнет, Павший лист весь потемнеет, Заморозком все окинем, Белый сединой прозреет, Где свой стени далекой Память растворится скоро. Осень высоты дворовой, Осень детства кружит снова, И меня с листвой уносит В золотистое мгновение, Там, не кружит тихо осень, его прикосновение, Детство осени закружит, Мысли детства полетели, Осень тишину нарушит, С листьями кружась в аллее, И меня с листвой уносит, Золотистое мгновение, Там, где кружит тихо осень, Где ее прикосновение, детство уже мы с детства полетели, осень тишину нарушит, за листьями кружатся аллеи.